ассаламу алейкум қазақ елі отандастар мен марат байгулин шығыстан өскемен бүгін қысқаша сіздерге айта кетейін дегенім мына ә, жанармайдың қымбаттауы соны сіздерге көрсетейін қазір қарай қымбаттап жатыр бірақ мына жерде шуылдап көліктердің дауысынан дұрыс естілмей тұр қазір көрсетемін міне мынау мынау бұрынғы шығыста өскеменде өскеменде мынау бұрынғы қазмұнайгаз ә, қазмұнай жүз сексен екі болып тұр жүз сексен екі енді қазір ар жағын көрсетемін қазір ар жағында ә, патруль деген заправка тұр жаңа синойл дегенді көрдік ода 205 болып тұр ә, 92 ә, патрульді мен қазір көрсетемін ода да 205 болып тұр ә, содан кейін гелиус деген заправкада ода 205 болып тұр енді мына жерде штиф деген ә, заправка содан кейін ә, осы қазмұнайгаз қазмұнай ғана бағадан ұстап тұр енді менің түсінігім бойынша ұққаным бойынша мына алаяқтар мына міне пятакта тұрған халық бәрі жұмыс жұмыста тұрғандар ғой жұмыс істеп тұрғандар міне иә. бәрі пятактағылар ғой мына бәрі айтайын дегенім мына мына бағаны міне 205 қылық қойды ана жолдан бері шуылдап шуылдап ақырында мынадар өздерінің дегендеріне жетіп жатыр да міне міне екі жүз екі бес әне заправка осыларды кімдікі десең құлыбаевтікі дейді ал енді құлыбаев бола ма кім болады толық мен ұққаным толық ресейге бағынышты болып қалған заправкада ма деп ойлаймын да мен өзім жай ойлағаным ал енді мына ә, жаңағы сексен екі қаз мұнай газдың несі заправкасы жүз сексен екіні ұстап тұр штиф деген ұстап тұр ал енді осыдан былай айтайын дегенім мына петактың бағасы мысалы жай жай қарапайым халыққа қала бойынша 13 мың 15 мың солай жүріп жүреді тұғын көмір тасығанда енді не тұр зиыл мысалы үшін міне көмір тасып жүргендер міне міне бір зил тұр міне көмір тасып жүргендер осылардың бағасы 13 мың 15 мың болған ал енді айтайын дегенім ол жалғыз көмірдің мына көмірдің таситын көліктер ғана қымбаттамайды енді енді бұлар 15 бес мың емес бұлар халыққа жайып жатында жиырма мың болады енді енді жиырма мың десе халық неге қымбаттайды. а бензиннің кейпі мынау қымбаттап кетті бензин қымбаттап кетті ол енді мен ойламаймын мына стивта мына қазмұнай газыңда баған ұстап тұрады деп мына алаяқтар бәрібір теңестіріп қояды екі 205 болады бұларда ал енді қазіргі э, нанның бағасы 205 205 ал нанның бағасы 205 енді ол 300 болады ол 300 болады деген сөз э, тағы немене бар қысқасы көлікпен не тасымалданады түгел қымбаттайды ал енді түбін қуалап келсең халықпен санасып отырған өкімет жоқ билік жоқ сол енді азғындыр, азғындырғандар аздай азғындырғандар аздай енді міне осындай бағаны көтеріп тастады халық тозғанның үстіне тағы да тозады сол енді қысқаша айтайын дегенім не нәрсенің бәрі қымбаттайды енді жақсы тарат отырыңыздар енді соны қысқаша айтып кетейін дегенім ғой